Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Bugün Azərbaycan mətbəxindən bonan plovun başqa bir versiyasını sizinlə çəkib bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə yuyulmuş ətləri bir qazanda qaynadırıq. Üstünə çıxana kimi su əlavə edirik və qaynadırıq. Ətin kəfini alırıq. Kəfini tam aldıqdan sonra qaynadırıq. Suyu çəkiləndən sonra hazır olacaq. Başqa bir tavada kərə yağını əridirik. Doğradığımız soğanları əlavə eləyirik və qovururuq. Soğanları çox xırda doğramırıq. Baxın, bu şəkildə doğrayırıq. Soğanları bir qədər qovurduqdan sonra əvvəldən ki ət qoymuşduq qaynamağa, Ətin suyu çəkirdikdən sonra onu da soğanların üzərinə əlavə edirik. Əti qaynamağa qoyanda gördünüz ki, mən su çox əlavə eləmədim. Elə üzərinə çıxdı və su quruyandan sonra tez altını söndürürük. Çoxlara deyir, ətin dadı gedir, amma heç də elə deyil. Ət yumşalır və suyu da özünə çəkir. Zövqə görə duz, sarı kök əlavə edirik. Bir yerdə bir qədər qovururuq yenidən. Üzərinə albuxara, qaysı və kişmiş də əlavə edirik. Qarışdırırıq. Qapağını qoyuruq və 10 dəqiqə tamam zəif odda dəm almağa buraxırıq. Başqa bir qazanda su qaynadırıq. Duz əlavə eləyirik. Əvvəlcədən mən 2-3 saat əvvəl 2 stəkan düyü islatmışdım və onu süzəcəyik. Düyü demək olar ki, bişdi. İndi isə süzürük aş üzərimizdən. Düyünü süzdükdən sonra bir qədər sarı kök əlavə eləyirik və qarışdırırıq. Əziz izləyicilərimiz, görürsüz mən boranını baxın bu şəkildə kəsmişəm. İçini, üstünü bütün təmizləmişəm. Baxın bu şəkildə. Təmizlədikdən sonra düyü və əti əlavə edirik və sobada 200 dərəcə temperaturda 40-50 dəqiqə müddətində bişməyə qoyacağıq. Boranın içini tam doldurduqdan sonra qapağını qoyuruq və qaba yarım stəkan su əlavə edirik. Sobada 200 dərəcə temperaturda 40-50 dəqiqə müddətində bişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq plovumuz hazırdır. Çox ətirli qoxusu var. Siz də hazırlayıb afiyətlə yeyə bilərsiniz. Budur, artıq boranı plovumuz hazırdır. Kanalıma abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarımızda görüşənə dək.